嗨，欢迎大家回到 E N E Career。最近就是我看到供应链里面有一些企业因为市场的需求在啊缩减，那在整个企业的组织啊人事上都有一些变化，所以最近人事的变动还蛮多的。那我也遇到几个朋友在问说啊，他们是不是要回前公司去？那这是一个回任的问题，它不算少见。 啊，或者是说有一些人他可能已经离职一阵子，在新的工作里面呢，可能感觉不是很顺利，所以想要再回到前公司。那甚至还有遇到劳方提出的问题，就是说啊，人走了之后，他一直找不到适任的人选，所以想要在请之前的人回任。那像这样子的问题呢，其实都不算少见哦。我个人觉得啊，就是说回任它不是一件坏事。 因为你我见过有些人回任之后升任愉快，然后有更长远的发展出来，这是劳资双方都乐见的事情哦。像我自己也是在离开人保三年之后再回任人保同个部门同个主管，那我后来的发展其实也相当不错啊。只是说我也遇过不少，就是回任之后呢，弄得很不愉快，很快可能回来之后很快 又走了，或者是说跟原来的主管在工作目标上仍然没有共识，那搞得双方都是很搞得双方都很不愉快。这样，那我个人经验来看呢，回任成功的几率，就是说他有好的发展的成功几率呢，大概是四成左右，那也不算低啊。那我认为呢，你回任要成功，其实最主要考虑三件事情，第一个就是。 你回任到底是不是一时情绪上的问题？哦，我们人啊，在遇到前路茫茫，就是你接下来不知道该怎么走，不知道该往哪边去的时候，我们特别容易想到过去的好。就像说你现在你自己工作不顺，你不知道接下来要怎么办，或者是你一时之间找不到工作，你不知道接下来怎么办，甚至像劳方也会遇到这样的问题，他一直找人，找了三个人、四个人都不是人。 他不确定自己能不能真的找到一个适任的人的时候，大家都会想到前公司的好，或是之前员工的好，都会想要回到前公司或者叫之前的员工回来。但是这种状况都是情绪上的一时冲动，就像我刚刚讲的，人在一时迷茫的时候，都特别容易想到过去的好。 在这个时候，其实你应该想的是怎么突破现况，而不是想要回到过去。所以，我们要先搞清楚一个点，就是你想要回任究竟是因为，啊，回任是真的比较好的一个选择，还是单纯只是情绪上的问题？那再来第二个你要考量的点，就是当初离职这个人，你自己或者是公司考虑说这个人离职的这个原因，到底还在不在？哦，也许你是因为。 公司里面的人走，也许是因为公司的制度离开，或者是因为公司的文化离开。但是公司通常不会因为一个人离开而去改变这个制度或是文化，甚至把当初让你离开的这个人给移开。我我认为这个都是非常非常难会发生的事情。所以你回任之后，你势必还要再面对当初让你离职的原因，你就必须问一下你自己。 你回任之后，你现在有你的想法有了改变，或者是你已经有了新的技能，有办法去克服你之前让你离职的这个问题。如果有，你回任才是有用的，否则你很快又会再离开。毕竟委曲求全绝对不是长久之计。那再来第三个是，你一定要再跟你未来的主管哦，甚至有可能这个人就是你原先的主管，重新讨论一下工作的目标。 哦，我必须讲实话，是这样。你回任也许不会再离开，但是我们无论你是不是回任，我们都希望说每一段转职对你而言都是有更好的发展，甚至是我们必须为在下一段的职涯发展去做思考。所以，就算你是妥协，一时妥协回到原本的位置，你也应该要思考，你回到这个位置之后，能不能为你带来下一段。 进步，下一段更好的发展，所以你要跟你这个主管呢重新讨论一下工作的目标，你想要什么样子的成长，你希望有什么样的舞台让你做发挥，最好要先讨论好。毕竟在这个价值大于忠诚度的年代，提升个人价值绝对是你第一个首要要考虑的问题。我我个人认为啊，就是回任这种事情是吃你过去的人脉。 跟你过去的名声，这是一种吃老本的做法。那我见过有些人说，在问说：“哎，我一时之间没有好的选择，找不到好的工作，我是不是先回钱东家蹲？”我必须讲一件事情，是像这样吃老本的事情啊，你有得到这个机会可以回去，你应该好好干，千万不要骑驴找马。就是说，你回去蹲一阵子，有好的机会，你又要跑。我我觉得这样子的做法是对你自己。 过去的人脉，你建立起来人脉跟人声是有伤的，所以如果你要回任的话，你一定要做更深入的思考。我希望这三点能能帮助你好好的去思考你这个选择，让你的回任是更加的成功。